身边的人总说，人啊，都是越活越淡然。以前想要的东西很多，现在只要平安喜乐就行有时候想想，还真是这样。这些年，我见过许多人在城市当中努力奋斗的样子，见过生离，见过死别，见过无数个疲惫与遗憾交织的瞬间。 总有人说累，也总有人不敢说累。大部分人都是前一天撑不下去了，然后睡一觉，第二天起来继续若无其事的上班，因为他们知道，无论生活难与不难，都得自己过。而努力的意义就在于，以后有能力留住自己喜欢的人，有时间去做自己喜欢的事。 曾经有人问我，生活当中最难熬的时刻都是怎么度过的？我仔细回想了一下，却想不出一个具体的情景。曾经让我觉得无法度过的时刻，现在不再是绊住我的那一块石头了。我开始懂得，生活中有许多坎儿，当你迈过去了，就不会在意了。有一句话说，当你淋雨的时候，一定会有人赶着来为你撑伞。生活不简单。 你要记住那些给你温暖的人，是他们，在灰暗的时刻里支撑着你，不要放弃。你要记住那个倔强的自己，虽然脚步缓慢，但每一步都很踏实，很坚定。在每一个风起雨落的日子里，我们都要善待自己，善待对我们好的人。生活不易，且行且珍惜。